Dándole fuego al beat, lo prendo como un carbón Sé que después de mentir, vendrán a pedir perdón Así que cuida de ti, que yo sé bien pan de voy No tengo nada que fingir, que hop lo que yo soy Jamás compares a shit con lo que hago mi show Se acapela con beat, en el freestyle o beatbox Siempre le damos a mil, atento más que velo Rapiño hasta morir, el mango sacó la osca, Cae la noche y solo me quedan las estrellas Un beat por escribirme espera otra botella Solo le pido valle arriba vida eterna para poder mi madre para escribir otro poema Cae la noche y solo me quedan las estrellas Un beat por escribir me espera otra botella Solo le pido de arriba vida eterna para poder ver a mi madre para escribir otro poema Solo que piensan de mí, eso ya no me importa La vida la vivo así, hago lo que me antoja Feliz haciendo music, con la mirada roja Camino solo las vi, ya nada me acongoja Ya no me acuerdo de ti, solo pasé la hoja No soy como esos MCs, con la alfombra roja Vistiendo Nike DC, con las ideas tan locas La fama si es una beat, solo una cuerda floja Son tantas penas las que inunda el corazón Ya no me sirve el cigarro, ya no me mare al ron Antes de irme de aquí, una rimada de un Tan solo quiero moni grabar otra canción Son tantas penas las que inunda el corazón Ya no me sirve el cigarro, ya no me mare al rol Antes de irme de aquí, una rimada y un plon Tan solo quiero moni grabar otra